નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો તમારું સ્વાગત છે અમારી આ વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં તો આજે તારીખ અઢાર એપ્રિલ બે હજાર બાવીસને વાર સોમવાર અમરેલી માર્કેટયાર્ડના બજાર ભાવ જાણતા પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો નીચે આપેલા લાલ બટનને દબાવીને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો જેથી તમને દરરોજ તાજા બજાર ભાવ મળતા રહે તો ચાલો જાણી લઈએ આજના બજાર ભાવ કપાસ બારસો પચાસથી છવ્વીસો ને એકવીસ ઘઉં ત્રણસો પચીસથી પાંચસો ને અગિયાર જીરું પંદરસો સિત્તેરથી એકતાલીસો ને નેવ એરંડા અગિયારસોથી તેરસો ને છ્યાસી રૂપિયા તલ બારસો પંચ્યાસીથી એકવીસો ને પચાસ બાજરો ત્રણસો પચાસથી ચારસો રાયડો એક હજાર દસથી અગિયારસો ને પાંત્રીસ સૈણા સાતસોથી નવસો ને પચીસ રૂપિયા મગફળી ઝીણી તેરસોથી તેરસો ને પિસ્તાલીસ મગફળી જાડી નવસો સાઠથી તેરસો ને છપ્પન જુવાર ચારસોથી પાંચસો ને પાસઠ વરિયાળી સત્તરસોથી સત્તરસો રૂપિયા સોયાબીન બારસો વીસથી ચૌદસો ને છેતાલીસ અજમો સત્તરસો દસથી સત્તરસો ને નવ્વાણું ધાણા સોળસોથી ચોવીસો ને ત્રેપન તુવેર સાતસો એંશીથી અગિયારસો ને વીસ રૂપિયા સબગુલ ચૌદસો ત્રીસથી ચૌદસો ને ત્રીસ તલકાળા બારસો એંશીથી ત્રેવીસો ને ત્રીસ મેથી આઠસોથી એક હજાર નવ્વાણું રાય બારસોથી બારસો ને સાસઠ રૂપિયા ટુકડા બસો એંશીથી છસો ને પચીસ સિંગફાળા તેરસો એકથી સત્તરસો ને ચાલીસ રૂપિયા